Hi! Wagong vlog ko. Punta po kami. Maglalakad kami papuntang Peres. Trese. Ay, Trese. Trese. Just lang. So, yun. Bitbitin namin itong aming para hindi kami mahirapan. Alright. Sige, mamaya na ulit ko. Pag naglakad na kami, Peres. Ibabash pam. Yeah! ayun. Good morning. Good morning. Wow! Nagwawalis doon. <laughs> Ay, masipag. Doon sa amin, madumi pa. Oh, ayun. Ang aming masugid na customer ya. <laughs> Ang aming ano. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, maliit so ayan guys kami mag wow ganda ng sikat ng arrow sikat ng arrow sunrise okay. ayun maglalakad na naman kami papunta ang Pires kasi we need ano kailangan namin mag-ipon ng pamasahe uh, ng pamasahe kasi magta-tricycle kami mamaya. <laughs> A tricycle sa 3 is really expensive. 50 guys. Pagbalik namin. Kailangan namin lipunin yung pamasahe namin papunta dun. Doon tayo. Maglalakad tayo dito. Street namin. The street of the video, video street. Meron pa doon. Dito kami galing. Itong part na sa Ito naman yung covered, covered part na naging ano, na naging forest. Dati doon kami nakatira ni Angie. Oh, sa straight na yan guys. Dahil nawala ako. eh, bago pa yun. Tapos, ah, na-disgrasya ko noon. Lumipat tayo kinatindikipan. Jumuwi siya ako, no? Yun, hindi na bumalik. Hindi na bumalik, guys. Paano walang pamasahe pagbalik? What the heck? Tala na naman kami dito, guys! Here, here, here, here. Yeah. Welcome to Paris! Welcome to Paris! <laughs> Eh, paano? Nagde-deliver? Kilala ako, nagde-deliver sila doon, di ba? Welcome to Paris, guys! Mama, ah, mama, mama, mama, mama. It's already Paris. Sige, mamaya na lang ulit pag nasa palengke na kami guys, gym. Kung sinong gusto mag-gym. May gym din po dito. May school yan dyan, di ba? Ayun lang yung school. Oh, school lang. Ano. Gusto niya mag-gym. Nandun sa 7-Eleven. Ayan guys, 7-Eleven. Alpha Mart. This side is pure gold. Diyan kami pupunta. Palengke. Palengke. 겠네요 Thank you.